السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم شكرا لفتح هذا المقطع واللي فيه مراجعة لابتوب حديث جدا من شركة هواوي عندنا جهاز ال MateBook D 16 وهذا الموديل خصيصا اطلقته هواوي مختلف عن السابق آه، من الموديلات الاخرى اللابتوب هذا يجي بشاشة مقاسها 16.1 بوصة او انش عموما الجميل في هذه الشاشة أنه شركة هواوي حاولت تغتنم مساحة الشاشة بمقارنة بالبودي لغلاف هذا الجهاز حتى أنهم خلوه يستغل 90% من حجم الهيكل الخارجي شكل الجهاز من الخارج زي ما نشوف فيه شعار هواوي ولونه آه، مائل من الرصاصي إلى الموف ويعطي تموج آه، من خلال مشاهدته من عدة زوايا بالإضافة إلى الهيكل المعدني والهيكل المعدني يعني يعتبر موضة الآن الآن كثير من الشركات أصبحت تطلق أجهزة محمول أو كمبيوترات لابتوب بشكل معدني لأنه شكله جذاب وينفع حتى آه، في المنزل في العمل بين أصدقائك النحف اللي آه، يمتاز فيه عندنا منفذين يو اس بي تايب سي وأيضا منفذين يو اس بي 3 بالإضافة إلى منفذ الشاحن وهذا هو شاحن الجهاز وهو USB Type-C زي ما تشوفون من كل الجهتين المهم دائما نظام التشغيل نظام التشغيل في هذا الجهاز هو Windows 10 الاصدار العاشر طبعا ال RAM 8 جيجا بايت ال RAM المعالج AMD رايزن انا جربت على هذا الجهاز اني احمل آه، ال Photoshop فتح معاي آه، تمام وكان في سهولة في التعامل وما كان في تعليق ومن هذه الأمور بالإضافة جربت أني أحمل Steam والعب عليه لعبه ببجي واشوف كيف تعاون هذا الجهاز والقطع اللي جواته ال RAM مع ال hard disk مع آه، ال motherboard مع كرت الجرافيك آه، طلع لي انه اللعب زي ما تشوفون الان على الشاشه اللعب آه، سموث انسيابي وما كنت اواجه لاج او تعليق في الجهاز او حتى جهد على الجهاز بالإضافة اللي خلاني أفكر أحمل لعبة ببجي لما شفت المراوح اللي موجودة بهذا الجهاز معناته الجهاز فيه قدرة عالية آه، في تبريد المعالج ولوحة الأم فالجهاز المراوح اللي موجودة فيه هي من صناعة أيضا هواوي آه، هذا شيء جميل جدا يحافظ على آه، درجة معينة من الحرارة للجهاز حتى يعطينا أداة عالي وجودة عالية في العمل نتكلم عن المواصفات أيضا اللي موجودة عندنا زر التشغيل موجود في أو مدمج معاه زر البصمة احنا نقدر نضيف أكثر من إصبع إذا كان مثلا نستخدمه في المنزل على منصات التعليم وكان يستخدمه طالبين نقدر نخلي كل الطالبين لكل واحد بصمة وشاشة مختلفة عن الآخر خصوصا لما نبغى نبدل بين اليوزرات بالإضافة سماعات أو تجربة الاستماع الثلاثية الأبعاد أو ال surrounding الأصوات المحيطة حاطين لكم السماعات بجانب ال keyboard من اليمين واليسار وكان تجربتي في اللعب الصوت موزع من اليمين واليسار وتجربة جميلة جداً نتكلم أيضا الموائمة أو الإيكو سيستم أو بيئة العمل ما بين أجهزة هواوي جربت أني أربط جوال هواوي مع اللابتوب فكان في تواصل وموائمة وتزامن آه، مباشر ولحظي وهذا الشيء مفيد جدا خصوصا لأصحاب الأعمال أو حتى استخدام الشخصي صورت صورة تبغى تنقلها على طول للكمبيوتر بس تحط الجوال في منطقة ال mouse pad ال Huawei Share أو خاصية Huawei Share على طول راح يعكس لك الشاشة بداخل شاشة اللابتوب وراح تتفرج على الجوال وتسحب كل المواد وأيضا تنقل إلى الجوال بنفس الوقت طبعا المعالج بمعمارية 7 نانومتر اللي هو AMD Ryzen 4000 وهو H Series الشاحن اللي موجود مع هذا الجهاز 65 واط ويقول لنا انه هذا الشاحن لو نشحن فيه 15 دقيقة احنا ممكن نعمل على الجهاز لمدة ساعتين اللي هو office use او الاستخدام المكتبي يعني على سبيل المثال حملت برامج ال Office الاكسل عندك الايميل الجهاز يدعم الاتصال عن طريق الواي فاي 6 او ايضا ال5 جيجا هرتز ايضا عندنا البلوتوث وموجود بالجهاز برنامج ال Huawei PC Manager هذا البرنامج مخصص لاجهزة هواوي فاول ما تشتري جهاز هواوي او تشترين جهاز هواوي راح تحصلون هذا البرنامج موجود وفائدته كبيره جدا اول فائده انه فيه تواصل مباشر مع الدعم الفني الفائده الثانيه انه هذا البرنامج يتعرف على كل قطع الجهاز ال RAM مساحة التخزين آه، عندنا آه، كرت الرسوميات عندنا آه، أيضا السماعات منفذ سواء الشبكة أو منافذ ال USB وغيرها يتفقد ويقوم بإصلاحات لكل قطع الجهاز وبالختام هذه كانت مراجعتي للابتوب أو الكمبيوتر المحمول من شركة هواوي اللي هو MateBook D 16 أتمنى أني أنا أعطيتكم كافة المواصفات والأمور اللي كانت تهمكم تطلعون عليها بقية المواصفات راح تحصلونها في صندوق الوصف شرفوني بالضغط على زر الاشتراك وأيضا تفعيل جرس التنبيهات ولا تنسون اللايك عشان يوصل لكثير من الأشخاص بالإضافة يليت تسيرون علي على حسابي على تويتر اللي هو طارق الجاسر هذه أطيب تحية وأتمنى تكونوا دائما بخير وسعادة وفي أمان الله